Adesso che si scusate le divinità, sembra solo una, io qua fermo le mani. Che cazzo è normale così? Ora mi aiutate, arriva io che ti cazzo, ora sono andato a cinato, fammi qua. Oh, vai là, la lacrime, oh, ma non è non capire che non vale, ma perché hai avuto? A te fai così normale, oh, che cazzo è così, che cazzo è successo? Ma va, non cazzo la palla. Oh, ma chi è questo che stai mangiando in ghiaio? Oh, scusa se la maglia, ma ci porto di morire. Oh,